semínku. Ukrývá se strom, najdeš v jednom prostém bytu, celý čas je svět, jenom pravda ta se nedá. Najít je to zlom, co časoprostor láme na několik moudrých věc. Je však bytost, co dokáže spojit to i to, co ví, že každá pravda má jeden společný vzor. Ve svých rukách lekcinu má teď nabitou, prozradím ti jeho jméno, je to časozor nedýcháte, předýcháte, smírem si hledá cesty. Leze, leze, po železe, ve všech myslích má své prsty. Není nebe, je obloha, není proroky, spíš ona. Filozof nám zabil Boha a vydal nám čas zora. Víš, na tebe ledí, když se díváš za obzor. vzorem před zenitem, černá výška v očích nad, čas měří dynamitem v elektrických hodinách. malička tém časostroj se zu někdy proleje, ty pak letí k vězné oj, ziskem stroleje. Časozor nás svou silou, dělá by to si jedinou, za zatím šetří při pořební zeminou, za gojovými stařenami, jeho šivá ta doba, připomíná nám vrázkami, že obloha je jemnost doba. Nadýchám, předýchám, smírem si hledá cesty. Leze, leze, pože leze, ve všech myslích má své prsty. Není nebem, je obloha, není pro roky spíš ona. Filozof nám zabil Boha, aby dal nám čas zóna. A ty se ptáš, kdo se tě ptá na názor. stát nebo nám by vykoší, stará se na západ, či nás křipec navíjí, jedno je však téměř jisté, že nás dlaněmi chladnými rání horce v jednom míse. Před námi samými, Rýchá, proč se rýchá, za námi všemi hledá cesty, na železe, po železe, pořád myslíš, že si boží tvor. Pocit má časozor.